Hola y bienvenido y bienvenida a mi canal. Hoy vamos a seguir con el diccionario de marketing. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Big Data. Seguro que habrás oído ese término miles de veces y habrás pensado, pero ¿de qué se trata esto del Big Data? Lo vamos a aclarar en un momentito. Los negocios del siglo XXI conviven con una cantidad ingente de datos el problema es que estos se encuentran tanto estructurados como desestructurados, o sea que tenemos una maraña de datos que no sabemos cómo tratar muchas veces. El Big Data trata de dar sentido a esa gran masa de datos, los ordena, los estudia para obtener ideas que lleven a mejorar las empresas y los movimientos comerciales de las mismas. Por lo tanto, el Big Data supone un punto de referencia para muchas empresas. En el Big Data podemos encontrar las respuestas a muchas de esas preguntas que siempre se han hecho. Su estudio y análisis ayuda a los negocios a aprovechar sus datos para identificar nuevas oportunidades y tendencias del mercado. Te voy a dar un ejemplo real del uso del Big Data. ¿Conoces la película Moneyball rompiendo las reglas? En ella se cuenta cómo el director general de los Oakland Athletics junto a un joven economista revolucionaron el mundo del béisbol en 2002. Comenzaron a contratar jugadores infravalorados pero rentables económicamente. Así, la sabiduría de los ojeadores fue sustituida por estudios de estadísticas y números. Al final se trata de extraer esa información tan valiosa y aplicarla al mundo de los negocios. Sí que es verdad que eh, usar el Big Data no es tan fácil porque necesitan potente software y también personas que sepan realmente tratar esos datos para extraer la información necesaria.